já! Hi boys, hi... Hi boys, hi girls, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Paulina, eu tenho 15 anos de idade. E se você é novo neste canal, seja muito bem-vindo. Um beijo aqui. aqui. Aqui são três. <laughs> seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, deixa o like. Se você não deixar o like... E a vinheta não vai ter, nada. Não, vou chamar a Vieta, mas esse cara aí tem que, essa menina aí tem que deixar o, o like primeiro. Deixou o like? Beleza. Agora lá, bora pra vinheta. Let's go! Não sei porque eu coloquei a mão, mas... <laughs> either. Alright, pessoal. Hi. Today we're gonna we're gonna we're gonna work together. Have have a team, mm -hmm. and we're gonna we're gonna do the the champion who's who's gonna be nice to to someone. Okay. Okay. E aí, gonna, Oh, no, no, no, no. Fala o seu nome, Vitor. 8 então. anos. Ah, não. Tomaste banho hoje. Tomaste banho hoje? Vitor, say, say your name. My name is Victor. I love you guys. Mwah. Ah. How old are you? Six years old. Okay. Então, né, gente? Bora okay. começar com o vídeo. Vamos lá, Victor. Pode passar esse meu celular. Vai, Mana. Começa então. Nós. Fazer certo na assim. festa. Olha, não vem me fazer de palhaço, não. <laughs> o quê? Deixa ela fazer. Vai, Manu, vai. Tem outro aí? Tem, tem. Tem uns sujinhos aqui. Pode ter muita coisa aí dentro. Não, desse negócio aqui. Pode pegar aqui. Aqui tem batom. Vocês. Assim. Pega outra, cara. Tá? Pega outra. Então, a gente vai começar o canal. o que eu tô fazendo? Posso fazer? Uhum. Look Olha. here. Look at this. Look at this. Isso. É. Coloca no, no rosto dela, na face. do negócio preto pra levantar aqui. Eu acho que é lindo. Coloca pouquinho. Esse negócio aqui. Jesus Cristo. aqui também, tá tá Vitinho. Aqui, ó. Aqui. Só louca. Você tá ajudando, né? Tá bom. Só louca desse. você vai ficar feio. Esse também. Esse também, tá? Uhum. Esse é, eu acho? chuva. É, eu, que é isso? Vai colocar onde? Na cara. Na cara? Na cara? Uhum. O quê? Ah, tá bom. Bota aí. Não reclama deixa ele. É. Tá, tá, agora passa a coisa. <laughs> tá bom, chega, tá bom, tá chega, tá bom. Chega, chega, chega. Ah, tá bom, passa isso, passa isso assim. Espalha, espalha, vai, passa. Igual, igual, igual na hora. Ah, vai fazer assim? Isso. Vai fazer assim, aqui? Yeah. Sim. Vai fazer aqui? Assim? Sim. Obra de arte. Jesus Cristo. Eu, eu tô fazendo. Tá. Ei, Manuel! Vitor, tá bonita? ainda. Ainda? Ainda. A gente tem que acabar sua cara. Ih, meu seu olho. Ih, Aqui também, Vitor. Faz assim, Vitor. Cabelo não, é. cabelo não. <laughs> no cabelo. Passa isso aqui, Luca. Toma. Toma. Passa isso aqui. Tá bom, tá bom. Passa tá bom. isso aqui, Vitinho. Luca. Na boca. Na boca? Aham. Uhum. O quê? Sobrancelha ficou brincando. Ah, tá brincando. Vai fazer o quê? Isso aí. Ah, batidinha. Tá bem? Tá bonita, gente. Tá ficando maravilhosa. Ainda não, ainda, ainda não. Tem cílios né? não? Ainda a gente não acabou. A gente tem que segurar todo esse negócio pra gente calmar da sua cara e da sua Não pode, não pode. Tá bom então, tá bom. Não, esse aqui não pode. É. Não, esse aqui não, mano. Nem vi que não, pode... tem. Não, só... Não, deixa... Não, essa aqui não, mano. Essa aqui não é de brincar, não. Pelo amor de Deus. Esse é da mãe, assim. Ela vai te dar um tapete. Ó, vai doer. Ó, iluminador, doer, gente. Você tá botando iluminador. Vai coloca doer. no... Vitinho, coloca esse aqui. Coloca esse aqui. Né? Agora, o que é o segurar? É. Tá faltando a paleta. Você sabe que tipo de pensão? A paleta. Onde você colocou? que o Ah, vai colocar isso. Coloca com ah, esse aqui. Qual que você escolhe? Esse aqui, Vitinho. O rosa. Qualquer um. Ah, por Só. quê? Tá bom. Você deixa qualquer um. Vou escolher... Isso não é aí não, se passa no rosto não é. Deixa. É nos olhos. Não, ele tava tá indo pra é rosa, é blanche. Deixa ele fazer. Oxe, você não fala pra ele não, não deixa ele falar. Uhum. Ai, eu tô entregando. Eu não presto, Júlio pegar pra mim o celular. Oh, mais linda! Seu maior mais linda! Agora outro, outro. Não, deixa eu escolher, deixa eu escolher. Eu vou colocar aqui no nariz. Você tá colocou no nariz? Ei, não vou colocar no nariz. Tá feliz, né, Vitor? Não, mas não é quero... Tá. Como é que tá né? Não é mais linda! Olha o que você fez com o mamãe. É? Olha o que você Ô, Nina! Você foi almoçar? Não, a gente tá sem fome. A gente tá gravando. dan, dan, dan, dan. Dan, dan, Peraí, isso daqui é... <laughs> peraí, não, espera, espera aí, Vitor. <gasps> Ah, You're done, Vita? No, not done yet. Ô, garoto, o que eu vou agora? Hã? Hã? mais, Vitinho. Ah, tá dentro. Não vou abrir. Vou abrir isso aqui. Mano, você tá fazendo... Não. sentindo uma palhaça. Então, Vitor. Tá bom, Vitor. Então, passa esse aqui, então. Passa esse aqui agora. Tá fazendo o que agora? Pra passar no olho. Vou passar no olho! Mostra. Ajuda. Ah, Dá uma ajudada. Né? Mas são oito. Então, olha aqui sua cara. Faz aqui. Vou aumentar um pouquinho da batata. Né? Nossa, você, vai, você vai ser linda. Você vai ser o digno. <laughs> <laughs> <laughs> graça pra mim. eu Para! Oh. Não, eu não É. Tá, coloca aqui, ó, mas. Ah, tá bom. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom. <laughs> Oxe, chega de batom, né? Não, não tem mais chega. Não existe chega. Tá bom, Vitinho, chega. Tá bom, tá lindo. Maravilhoso. <laughs> não quero mais gravar, né? cara. Não, acho que tá faltando alguma coisa. Tá faltando nada não, filho. Peraí, peraí, peraí. Chega, Vitinho. Tá bom. Agora outro, outro. Ah! I'm sorry. Ah, ah. ah você não... Você vai ser o digre assim. Você então vai deixar assim. Você vai ser o digre. Tá, mas pro filme de terror. Então agora o que eu vou segurar agora? Ah, ah, ah. Agora? Acabou o vídeo. Acho que dá pra fazer, Tiago, ah, mas eu não, mas eu não fui correndo linda. <laughs> mas ela já tá ah. linda. Mas ela não tá linda. Mas eu quero fazer mais um. Mais um? O que você quer fazer? Ah. sobrancelha. Ai, ai, ai. Como que é o negócio da sobrancelha? Assim? Eu uso esse lápis. Mas Deixa eu ver o eu fazer. O que eu faz. Tem Faz. Esse daqui. Pode ser, pode ser. Esse daqui. Não, assim. Como que faz? Coloca agora. Coloca aqui, ó. Você tá, você tá puxando. Ah, o quê? O quê? Ah, tá. Sim? Ah. Aí O quê? Pode fazer assim, ó, assim, ó, igual o Manuel. Eu tenho uma ideia, eu vou escrever é, é Ets Não, para de <laughs> Eu vou escrever meu nome de você. Vai. Não, é, não. É. Não dá. Esse, esse daqui não dá. Esse que não dá ainda. Ah, tem que passar fora. Quando eles terminarem o make-up, a gente vai voltar. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou? Acabou, acabou, acabou. Vamos fazer dupla maquiagem. Sua <laughs> maquiagem dá muito chute. <laughs> Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não, né? <laughs> Mas é isso. Vitor, come say bye say bye. Everybody. Say bye. Bye bye, girl. See you later. Okay, guys. Meu nome é É isso, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal, deixa o like e I don't love a hoe after we fuck, she can't get near me Only bitch I give a conversation to a serious